Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini saya mau mancing di lagi Spotnya di situ Bondo Mancing kali ini ditemani sama Mas Joni Tata Halo bro Mas Halik Sama Mas Haru juga Kita saksikan bareng-bareng keseruannya mancing kali ini teman Bandeng guys, bandeng. Salam satu hobi, salam mancing mania. Mantap. mulai mulailah kan guys ya. guys bandeng guys iwak bandeng guys ikan bandeng guys kami sila guys dapat banteng lagi guys guys, penting lagi guys. Ini guys, luar biasa tarikannya guys. Mantap jiwa. lagi-lagi pelampungnya ngeltok Iya. ini yang bikin gak betah di rumah pengennya mancing terus Tarikannya cuy mantap banget salam satu hobi eh, salam satu mancing mania Tarikannya mantap सालामि मानसि मोनबा correct, correct. inilah hasil kita hari kawan-kawan sekitar 20 kiloan banyak strike yang tidak sempat terekam kamera tunggu konten selanjutnya di asal mancing Jember salam satu hobi salam satu mancing salam joran melengkung mantap jiwa